bir kun kelib boy bo'lib ketsam sog' salomat bo'lsa omon bizdan salom aytib qo'ying man ko'changdan o'taman gul ko'tarib goh yo'talib restoranlarda yoshligim o'tdi jonginam yaxshimisan ayt oshga kelolmadi sho'rlik xotini borlar ustim havolanib ketma o'zingdan Chalarni kezishadi daydi qizlar Minsam jiguli boqmadi guli tugab bo'lmas ertagim qalaysiz biz sevsak sevmagan qizlar tepakalga sababchi ham xotiningiz bo'ladi armonim qo'ymas omon otamni eslab hamon ba badavlat odamsiz otasi bor odamlar mening aziz umidvorim ko'zimning nuri onamdir o'zga yurtda ishlab yuribman qattiq nonim tishlab yuribman barim unisam onam qo'ng'iroq qildi yuribman erkak bo'lib dadamni soyasida avvalambor assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar men rahima baxtiyor sizlar bilan bugun birgalikda ho'p albatta hozir aytadigan qo'shiqlarimiz o'zlarini mualliflik qo'shig'iga ega bo'lgan qo'shiqlar albatta egalaridan rozi rizochilik so'rab qo'yamiz albatta bu qo'shiqlarni ziyo film studiyasi bilan birgalikda sizlar tomon yo'llab qolamiz bir yumalab oy bo'lib ketsam oy cho'milgan soy bo'lib ketsam kimga azza kimga durmazsa bir kun kelib boy bo'lib ketsam bir yumala boy bo'lib ketsam oy cho'milgan soy bo'lib ketsam kimga azza kimga durmazsa bir kun kelib boy bo'lib ketsam yuragimni qon etgan do'stlarim tilagiga yetgan do'stlarim qaytib kelar ketgan do'stlarim bir kun kelib boy bo'lib ketsam qaytib kelar ketgan do'stlarim bir kun kelib boy bo'lib ketsam qiziq ekan dunyoning ishi bo'rini ham og'rir ekan tishi qiziq ekan dunyoning ishi bo'rini ham og'rir ekan tishi o'ydan kelib baxtining ishi bir kun kelib boy bo'lib ketsam o'ydan kelib baxtining ishi bir kun kelib boy bo'lib ketsam hozircha qo'l kaltana qilay qo'shiqlarim qo'shqa ulay hozircha qo'l keltana qilay qo'shiqlarim qo'shqa ulay havolanmay o'zimni bilay bir kuni kelib boy bo'lib ketsam havolanmay o'zimni bilay bir kuni kelib boy bo'lib ketsam bir kun kelib boy bo'lsam kelsangiz shahrixon tomon aka ukalarim bormabdi cheta yomon sog' salomat bo'lsa omon bizdan salom aytib qo'ying o'tsangiz andijon tomon eh akalarim bor cheta yomon Sağ salamet bo'lsa omon bizdan salom aytib qo'ying so'rsalar bizni tanib baxting ko'nglar g'arib so'rsalar bizni tanib baxtini din ko'nglar g'arib yuribdi deng tara chalib bizdan salom aytib qo'ying yuribdi deng gitara chalib bizdan salom aytib qo'ying berdilar u qizni layli majnun bo'ldigu tufayli derdilar u qizni layli majnun bo'ldik u tufayli unutgan bo'lsa ham mayli bizdan salom aytib qo'ying unutgan bo'lsa ham mayli bizdan salom aytib qo'ying bizdan salom aytib qo'ying ko'changdan o'taman gul ko'tarib goh yo'talib mani ko'changdan o'taman gul ko'tarib goh yo'talib gar mani sevsang agar chiqqin chelakni ko'tarib gar mani sevsang agar chiqqin chelakni ko'tarib olma olib olsang sani tillo va'dalaring qani olma olib olsang sani bergan va'dalaring qani bo'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin mani o'ylaringdan o'rgilay bunchalar kuydirmagin ay zubayda sochlari mayda mayda jonim zubayda nima bor ey dubayda gar sani bermasalar birga otang hamda onang gar sani bermasalar birga otang hamda onang bilan sharxondan ketaman ko'rpa to'shagim bilan man anjondan ketayin ko'rpa to'shagim bilan olmani oq bilan yonida yaprog'i bilan olmani oq bilan yonida yaprog'i bilan man yorim xat yozadi ingichka barmog'i bilan man yorim esim esashar ingichka barmog'i bilan mani sevgan yonimni voy jamoli bor mani sevgan yorimni oy jamoli bor jamoliga yarashgan dona xoli bor ko'zlariga yarashgan dona xoli bor ay zubayda sochlari mayda mayda jonim zubayda nima bor ey zubayda restoranlar yoshligim o'tdi yoshlik o'tdi-yu beboshligim o'tdi sen o'zga yigitdan baxtingni topding mani baxtimni eshigin yopding eh qalbimni og'ritib bo'ldi to'ylaring mos ekan kuyovga qaddi bo'ylaring Alamim aytishga yo'qdir izohlar Dardlarim aytadi so'ngsiz nigohlar Jonginam yaxshimisan ayt Hammadan baxtlimisan ayt Jonginam yaxshimisan ayt Hammadan baxtlimisan ayt Restoranlarga endi xushim yerda meni bir ko'tar kishim yo'q har kuni kezarman mayxonalarni unutib istagan degan afsonalarni eh balki sen ham meni izlab yurarsan man bilan xayolan suhbat qurarsan alamim aytishga yo'qdir izohlar dardlarim aytadi so'ngsiz nigohlar jonginam yaxshimisan ay hammadan baxtlimisan ay jonginam yaxshimisan ay hammadan baxtlimisan ay uchrading yoningda yoring manga so'z aytishga yo'qdir izhoring ikki yondan ikki o'g'ling quchoqlar dardlarim aytadi so'ngsiz nigohlar asalim yaxshimisan ayt hammadan baxtlimisan ayt jonginam yaxshimisan ayt hammadan baxtlimisan ho'p barchanglarga yaxshi kayfiyat tilaymiz ajoyib qo'shiqlarimizni davom etamiz uylanishni orzu qilib xotinli bo'ldik jo'ra kuyov to'ra bo'lish ham aytgil do'stginam zo'ra uylanishni orzu qilib xotinli bo'ldik zo'ra kuyov to'ra bo'lish ham aytgil do'stginam zo'ra bugun ketdik do'stlarim choyxona bollar oshga kelolmadi sho'rlik xotini borlar bugun ketdik do'stlarim choyxona bollari oshga kelolmadi sho'rlik otini borlar o'ydoqligim yaxshi deb noliganin noligan attang qilib o'zini ko'rgani ko'yiga bo'ydoqligim yaxshi deb noligani noligan attang qilib o'zini koygani ko'yiga ertalabdan kechgacha choy ichsa chollar tirikchilikdan bo'shamas xotini borlar ertalabdan kechgacha choy ichsa chollar tirikchilikdan bo'shamas xotini borlar bo'ydoq do'stim suyinma yuribsan suving oqib qachon uylanaman deb qo'lida qo'chqor boqib bo'ydoq do'stim suyinma yuribsan suving oqib qachon uylanaman deb qo'lida qo'chqor boqib ertalabdan kechgacha bo'sh qaytsa to'rlar siz ham uylanasiz kuzga xotini yo'qlar ertalabdan kechgacha bo'sh qaytsa to'rlar siz ham uylanasiz kuzga xotini yo'qlar e, uylanishni orzu qilib xotinli bo'ldik zo'ra, kiyov to'rab bo'lish ham akil do'stginam zo'ra uylanishni orzu qilib xotinli bo'ldik zo'ra, kiyov to'rab bo'lish ham akil do'stginam zo'ra bugun ketdik do'stlar choyxona bollar oshga kelolmadi sho'rlik xotinidan qo'rqadiganlar albatta hazil qo'shiq barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz ustim havolanib ketma o'zingdan zo'rlarni boshini ekkan dunyo bu hazin daryolarni olib qaradan ey beajal menga chiqqan dunyo hatto shoxlarni ham olib taxtidan ey beajal gulga chiqqan dunyo bu güller vaqt kim nedir bog'ida kimnidir kuldirib yoshlik chog'ida kimgadir vaqt berib güller bog'ida Kimlidir güldürüp yaşlık çağıda Kimlidir öldürgen yaşlık çağıda Saraltı Rossiya yutgan dünya bu Kimlidir öldürgen yaşlık çağıda Saraltı Rossiya yutgan dünya bu Yoldaşlarım eğlense tülkü bürge Yoldaş ingilinse nefsli köyge Dostlarım eğlense tülkü bürge Yoldaş ingilinse nefsli köyge bunaqa narsadan hammani xudo saqlasin xiyonat qilganda ayollar yoniga barini sharmanda qilgan dunyo xiyonat qilganda xotinlar eriga barini sharmanda qilgan dunyo bu ustim havolanib ketma o'zingdan Zorlarla başını ekken dünya bu Hazım deryalarını alıp karadan ey Ve ecel gürge tıkkan dünya bu Barını şermende kılgen ana shunaqalarmi bular ham keyin anavi jigulini aytsak ham bo'ladida men jiguli boqmadi guli haydasam damas qizlarga bo'ldi e ketaveradi hozir aytadigan qo'shig'imiz ba'zi bir qizlarga tegishli qomatini ko'z ko'z qilib ko'chalarni kezishadi deydi qizlar yigitlarga tik qarashib ko'zlarini suzishadi daydi qizlar qomatini ko'z ko'z qilib ko'chalarni kezishadi daydi qizlar yigitlarga tik qarashib ko'zlarini suzishadi daydi qizlar mashinasi puli bo'lsa talashib bilishadi daydi qizlar shu turishda kimga qachon yaxshi kelin bo'lishadi daydi qizlar daydi daydi daydi daydi daydi qizlar daydi daydi daydi daydi daydi daydi qizlar Ganshimiz tor ekanda Zo'r qomatingiz bor ekanda Deydi qizlar Avvalgidek chiroyi yo'q Keginchalik qor ekanda Deydi qizlar Bo'yningizga vosil so'mka o'xshaysizda Qichiq vodka deydi qizlar Uni sevib, buni sevib keyinchalik xor ekanda daydi qizlar daydi daydi daydi daydi daydi daydi daydi daydi qizlar daydi daydi daydi daydi daydi daydi daydi qizlar minsam jiguli boqmadi guli haydasam damas qizlarga yoqmas qilsam erkalik kim ham ko'tarar yigit dardini ular haydanam bilar minsam shiguli boqmadi guli haydasam damas qizlarga yoqmas qilsam erkalik kim ham ko'tarar yigit dardini ular haydanam bilar boqmadi do'stim nega yoqmadi ustim kim ham to'ldirar bor kami ko'zsim sevaman dema sochlaring tara yorim mani hamyonga qara yolg'onchi dunyo va'dasi ro'yo yo'ldamiz olis manzili olis e. yolg'onchi dunyo sir ro'yo manzili olis yo'ldamiz go'yo qo'llasin Alloh yigit kishini omadin bersin qilgan ishini minsam jiguli boqmadi guli haydasam damas qizlarga yoqmas e, qilsam erkalik kim ham ko'tarar yigit dardini ular haydanam bilan quvvatini ko'z qilib ana shunaqalarmi ular ham keyin aytsa ekan bularda mensam жигули boqmadi guli haydasam damas qizlarga oqmadi bo'ldi ketaveradi hozir aytadigan qo'shig'imiz ba'zi bir qizlarga tegishli qomatini ko'z ko'z qilib ko'chalarni kezishadi daydi qizlar yigitlarga tik qarashib ko'zlarini suzishadi daydi qizlar qomatini ko'z ko'z qilib ko'chalarni kezishadi daydi qizlar yigitlarga tik qarashib ko'zlarini suzishadi daydi qizlar mashinasi puli bo'lsa talashib bilishadi daydi qizlar shu turishda kimga qachon yaxshi kelin bo'lishadi daydi qizlar daydi daydi daydi daydi daydi qizlar daydi daydi daydi daydi daydi daydi qizlar kiygan shimiz tor ekanda zo'r qomatingiz bor ekanda daydi qizlar avvalgidek chiroyi yo'q keginchalik xor ekanda daydi qizlar bo'yningizga osil so'mka o'xshaysizda qichiq o'tga daydi qizlar Bunu sevib, bunu sevib Keyinchalik xor ekanda daydi qizlar Daydi, daydi, daydi, daydi Daydi, daydi, daydi, daydi qizlar Daydi, daydi, daydi, daydi Daydi, daydi, daydi qizlar Minsam jiguli, bakmadı guli haydasam damas qizlarga yoqmas qilsam erkalik kim ham ko'tarar yigit dardini ular haydanam bilar minsam shiguli boqmadi guli haydasam damas qizlarga yoqmas qilsam erkalik kim ham ko'tarar yigit dardini ular haydanam bilar boqmadi do'stim nega yoqmadi ustim kim ham to'ldirar bor kami ko'zsim sevaman dema sochlaring tara yorim mani hamyonga qara yolg'onchi dunyo va'dasi ro'yo yo'ldamiz olis manzili olis e. yolg'onchi dunyo va'dasi ro'yo manzili olis yo'ldamiz go'yo qo'llasin Alloh yigit kishini omadin bersin qilgan ishini minsam jiguli boqmadi guli haydasam damas qizlarga yoqmas e, qilsam erkalik kim ham ko'tarar yigit dardini ular haydanam aylar hozir aytiladigan qo'shig'imiz shu vodiylik ajoyib xushovoz xonanda jaloliddin ahmadaliyevni qo'shiqlaridan ijro qilamiz kamchilik xatolarga uzr so'raymiz yo'llarimni ayro qilib muhabbatimni arzon bilib endi menga yuzing burib meni yo'qlab kelgan yursan yo yo'llarimni ayro qilib muhabbatimni arzon bilib endi menga yuzing burib meni yo'qlab kelgan yursan yo kelgan yursan yon tugab bo'lmas erchagim o'zgalarga ermagim g'urur yo'q sen meni yo'qlab kelgan yol yor tugab bo'lmas ertagim o'zgalarga ermagim g'urur yo'q sen meni yo'q uxlat yar meni uxlab kelgan emishsan yar ey yo'llarimni ayro qilib muhabbatimni arzon bilib endi menga yuzing burib meni uxlab kelgan emishsan yar meni uxlab kelgan emishsan yar dilga sen yor o'tti to'la nigohim boqqanlarimni o'ziga aytolmas hech yoqqanlarimni yodidan chiqarmas hech suratlarimni qalaysiz biz sevsak sevmagan qizlar sovchilar yuborsak tegmagan dadasi uzatdi oshnalarga kulishdi biz kabi tashnalarga she'rlar bitar edim poshnalariga qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar sovchilar yuborsam tegmagan qizlar qalaysiz qalaysiz endi qalaysiz men sevsam meni sevmagan qizlar qalaysiz qalaysiz endi qalaysiz sovchilar yuborsam tegmagan qizlar eh borar edim gohida daydib yozgan xatlarimni bermaydi qaytib o'g'lini chaqirar ismimni aytib qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar sovchilar yuborsam tegmagan qizlar eh bilaklar vappoq yengi topilmas o'zlaricha osmon tengi topilmas bugun qo'shiq aytsam og'zi yopilmas qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar sovchilar yuborsam tegmagan qizlar eh ko'ksimda yuragim urib turibsiz ishlarim yurishmay yurib turibdi butun andijon qo'shig'im tinglab yuribdi qalaysiz men sevsam sevmagan qizlar sovchilar yuborsam tegmagan qizlar eh o'shanda bizni mensimagan qizlar keturamiz yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin albatta hazil qo'shiq barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz shunday kunlar keladi cho'ntak pulga to'ladi omonatni eng yaxshi bank xotiningiz bo'ladi siringizni bilgan ham boringizni shilgan ham duoyingiz qilgan ham xotiningiz bo'ladi siringizni bilgan ham boringizni shilgan ham duoyingiz qilgan ham xotiningiz bo'ladi onangizga koyitgan egri yo'ldan toyitgan farzand bilan boyitgan xotiningiz bo'ladi g'azabingiz soshirgan davlinangiz oshirgan aybingizni yashirgan ham xotiningiz bo'ladi g'azabingiz soshirgan davlinangiz oshirgan aybingizni yashirgan ham xotiningiz bo'ladi chidaydi shappaloqqa mush yesa ham qovoqqa lag'mon osar quloqqa xotiningiz bo'ladi tepkingizga yaragan bolangizga qaragan oqiyu oqtaragan xotiningiz bo'ladi tepkingizga yaragan bolangizga qaragan oqiyu oqtaragan ham xotiningiz bo'ladi qaynonani qayragan ich ichidan yayragan ertalabdan saylagan xotiningiz bo'ladi ishingizdan qoldirgan belingizni toldirgan aytganini oldirgan ham xotiningiz bo'ladi ishingizdan qoldirgan belingizni to'ldirgan aytganini oldirgan ham xotiningiz bo'ladi aytib kamu ko'zingiz shilib olar po'stingiz haqiqiy chin do'stingiz xotiningiz bo'ladi o'tmishingiz kavlagan ishi tushsa avragan bitmaguncha javragan ham xotiningiz bo'ladi o'tmishingiz kavlagan ishi tush savragan bitmaguncha javragan ham xotiningiz bo'ladi Ichingizdan to'ygan doim pichoqsiz so'ygan bir yostiqqa bosh qo'ygan xotiningiz bo'ladi mos kelib urishsangiz ne qilishni biladi uchastkovoyga berib yuborganim xotiningiz bo'ladi mos kelib urishsangiz ne qilishni biladi milisaga berib yuborganim xotiningiz bo'ladi gunohingiz sir dardini ichiga yutgan ertalabgacha kutgan xotiningiz bo'ladi xotinlar ko'p g'iybatchi yoddiy oddiyroq gapchi tepakalga sababchi ham xotiningiz bo'ladi xotinlar ko'p g'iybatchi yoddiy oddiyroq gapchi tepakalga sababchi xotiningiz bo'ladi qorningizni to'q qilgan ertalabdan do'q qilgan qorningizni to'q qilgan ertalabdan do'q qilgan nasrinani qilgan xotiningiz bo'ladi soya solmasin hech ham ko'zlari bo'lmasin ham unday qilganida ham xotiningiz bo'ladi soya solmasin hech ham ko'zlari bo'lmasin ham unday qilganida ham xotiningiz bo'ladi barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz albatta hazil qo'shiq qilaylik ovozi yo'q hozir aytiladigan qo'shig'imiz o'zimizni qadrdon insonimiz ustoz desak ham yanglishmagan bo'lamiz sardor rahimxonni ota haqidagi qo'shig'ini ijro qilamiz borlari bo'lsa umrlari uzoq bo'lsin o'tib ketganlari bo'lsa albatta alloh rahmatiga olgan bo'lsin yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin barchanglarga ziyo filmni kuzatishda davom etinglar armonim qo'ymas omon otamni eslab hamon yetimlik dardi yomon yomona yomona yomona Küzüm yulge miltirer Güya ki otemkiler Küçe başı buş buler Yomane Yomane Yomane Canım töküldü kümenim qolib ketdi orzularim manim hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganim da jonim manim jonim to'kildi-ku manim qolib ketdi orzularim manim hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganim otajonim manim Yuzlarin silab qo'chsam Bolalik sari ketsam G'amlarimni unutsam Yomona, yomona, yomona Aytolmagan gaplarim Titratsa lablarim Qabrda kabutari Yomona, yomona Yaman eh yaman eh Canım töküldü gülmenim Kalıp gitti arzularım benim Hiç bulmasa düşlerimge girin Sağıngenim ota canım benim Canım töküldü kümenim qolib ketdi orzularim manim hech bo'lmasa tushlarimga kiring sog'inganimda dadajonim manim yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar yuragimda alamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar kunduz quyosh ko'kda oy tunda sochib chiqar soy Gündüz kuyaş gökte ay Tünde saçıp çıkar say Ellik yaşta erketay Otası var adamlar, Kırk yaşta hem erketay Otası var adamlar. Olam içre olamsız Be teşvişsiz be gamsız eng badavlat odamsiz otasi bor odamlar olam ichra olamsiz betashishsiz beg'amsiz eng badavlat odamsiz otasi bor odamlar tekis ravon yo'lingiz shodlik to'lar dilingiz Tekiz ravan yo'lingiz shodlik to'lar dilingiz ko'kka yetar qo'lingiz otasi bor odamlar ko'kka yetar qo'lingiz otasi bor odamlar Yüreğimde alemler kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar yuragim dalamlar kun sayin ortar g'amlar sizga havas qilaman otasi bor odamlar onajonlarimiz sog' bo'lsin hamisha vaqtimizga barchalarga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin onajonlarimiz hamisha vaqtimizga sog' salomat bo'lsin onalar haqida qancha qo'shiqlar kuylasak shuncha oz yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin mening aziz umidvorim ko'zimning nuri onamdir suyanganim dil xumorim Kuzumning nuri onamdir Mening aziz umidvorim Ko'zimning nuri onamdir Suyanganim dil xumorim Ko'zimning nuru anamdır, Menga altın zar kerakmas Menga dunyolar kerakmas Baxtimga onam bo'lsa bas Ko'zimning nuri onamdir Menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir yonginamdan hech jilmagan hallalab bilmagan birovlardan kam qilmagan ko'zimning nuri onamdir yonginamdan xijilmagan halla labsinam bilmagan birovlardan kam qilmagan ko'zimning nuri onam nur qalbimda tilagim bisyor onajonim rahmating bor ko'zlari nurli onam bor ko'zimning nuri onam qalbimda tilagim bidor onajonim rahmat ming bor ko'zlari nurli onam bor ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri onamdir menga oltin zar kerakmas menga dunyolar kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zlarimning nuri onamdir hozirgi aytiladigan qo'shig'imiz shu uzoq yurtlarda musofir yurtlarda yurgan qadrdon do'stlarimiz qadrdon akalarimizga bag'ishlanadi hamisha ota onalarini vaqtiga, oila a'zolarini vaqtiga sog' salomat bo'lishsin o'zga yurtda ishlab yuribman qattiq nonim tishlab yuribman o'zga yurtda ishlab yuribman qattiq nonin tishlab yuribman qaytolmayin vatanimga hech sovuq kunda ishlab yuribman qaytolmayin vatanimga hech sovuq kunda haylab yuribman uyda ayolim kutar hamon nomarddayin aldab yuribman sevgan qizim kutar hamon nomarddayin aldab yuribman hammadan dardlarimni men yashirib o'z jonimni qiynab yuribman hammadan dardlarimni men yashirib o'z jonimni qaynab yuribman qaytay desam uyim hech bitmagan tashvishlarda yonib yuribman qaytay desam uyim hech bitmagan tashvishlarda yonib yuribman hammadan dardlarimni men yashirib o'z jonimni qiynab yuribman hammadan dardlarimni men yashirib o'z jonimni qiynab yuribman yana ozroq ishlayin deya qora terga botib yuribman yana ozroq ishlayin deya qora terga botib yuribman onavada aniq kuzga qaytaman ulguray deb ishlab yuribman onavada aniq kuzga boraman ulguray deb ishlab yuribman maskuflarda islab yuribman hozir aytiladigan qo'shig'imiz qadrdon yaqin insonimiz doston ergashevni onam qo'ng'iroq qildi qo'shig'ini ijro etamiz kamchilik xatolarga uzr so'raymiz barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz Yarın tünde ağrısam Bir zat derdimni bildi mushtbarim munisam onam qo'ng'iroq qildi tushimga kiribsan deb sal og'rib qolibsan deb qay holda yuribsan deb onam qo'ng'iroq qildi yori do'sting dardi sen faqat onam g'amim yer Bolam amanmı sendip Onam konguraq sığlı Yar dosting derdi sen Fakat onam gamım yer Bolam amanmı sendip Onam konguraq sığlı Yılda bir yüz görmedim Nega yuklab koymadım qo'ng'iroq ham qilmadim onam qo'ng'iroq qildi so'zlari yo'talgan ovoz darddan qilmas e'tiroz meni o'ylaydi xolos onam qo'ng'iroq qildi mehri ko'p men satanga yurak yondi alanga sovg'am bor deb bolanga onam qo'ng'iroq qildi surat malum malı halını Türmüşümü karını Kızım deydi yarını Onam kongrakı Ey surat malum malı halını Türmüşümü karını Kızım deydi yarını Onam kongrakı Arıp gitti külfet hem Terk etti dert g'urbat ham g'animat shu suhbat ham onam qo'ng'iroq qil telefonni sindiray diydoriga ulguray men yoniga yuguray onam qo'ng'iroq qil telefonni sindiray diydoriga ulguray men yoniga yuguray onam qo'ng'iroq qildi men yoniga tez şapay, onam qo'ng'iroq qildi men qaddim kirip, g'urur tog' qoyasida yuribman davran surib dadamni soyasida ravon umr yo'llarim gulzor o'ngu so'llarim ko'kka yetar qo'llarim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashadim hech so'lmadim dadamni soyasida yashnadim hech so'lmadim dadamni soyasida otamni soyasida Dedemniz sayesinde Yürüp ben devrim sürüp Dedemniz sayesinde Otemniz sayesinde Dedemniz sayesinde Yürüp ben erkek bulup Dedemniz sayesinde Tirikligi davletim Aşk pişirer savletim Tirikligi davletim Aşk pişirer savlatım Hanem benim cennetim Dedemni soyasida Hanem mening jannatim Dadamni soyasida Eh so'yganlarim qo'y bo'ldi Berganlarim to'y bo'ldi So'yganlarim qo'y bo'ldi Berganlarim to'y bo'ldi Qalb qurum nurga to'ldi Otamni soyasida Yüreğim hürriyet oldu Dedemni sayesinde Otamni sayesinde Dedemni sayesinde Yürüpmem devrim sürüp Dedemni sayesinde Otamni sayesinde Dedemni sayesinde Yürüpmem erkek bulup Otamni sayesinde Yürüpmem devrim sürüp Deden dadanın soyasida sog' bo'linglar salomat bo'linglar yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin chaki chaki dangilar nashani chakar bangilar chakida chakidangina nashani chakar bangilar gerayumu merami darkamanu Gireyim gerayumu merami narkamanu merami bir kun meni mentlaru ushlab ushlab oldilar bir kun meni mentlaru ushlab ushlab oldilar qo'llarimga temir kishanchani soldilar to'rimmani sayhaliga olib borib qo'ydilar o'ninchi kameraga tiqib tiqib qo'ydilar shaki chakidangina nashani chakar bangilar gilayumu merami narkamanu merami tursaroq puliga bitta kasa keladi tursaroq puliga bitta kasak keladi bitta kasakdan o'rtoq shuncha bola qotadi bitta kasakdan o'rtoq shuncha bola qotadi chakida chakida danginar nashani chakar bangilar yelayumu merrami narkamanu merami e, bu qo'shiq bu qo'shiq anaqa nashavandlarga bag'ishlangan endi buni ayb o'rnida ko'rmaysizlar deb qo'ying izoh berib qo'ying endi unga ho'p albatta hozirgi aytilgan qo'shig'imiz haligi narkoman bolalarga nashavan bolalarga atalgan qo'shiq ko'nglinglarga olmaysizlar degan umiddamiz albatta do'stlar sog' bo'lsin bolalikdan do'st bo'lsa bir tovoqdan osh yesa o'sib bag'ir tosh bo'lsa qanday do'st qanday do'st bolalikdan do'st bo'lsa bir tovoqdan osh yesa o'sib bag'ir tosh bo'lsa qanday do'st qanday do'st o'sib bag'ir tosh bo'lsa qanday do'st oshno bo'lar bolingga bunday do'st yolumuz Qo'yningda yotar ilan, sahte do'st yovdan yomon Qo'yningda yotar ilon soxta do'st yovdan yomon chin do'stman deydi ishon bunday do'st bunday do'st chin do'stman deydi ishon bunday do'st bunday do'st xudo yovga yor qilma nomardlarga zor qilma Xudoyovga yor qilma nomardlarga zor qilma do'stingga azor berma bilmay do'st bilmay do'st do'stingga azor berma bilmay do'st bilmay do'st yashab qilib qanoat dilda bo'lar diyonat yashab qilib qanoat dilda bo'lar diyonat shudir so'zim omonat aytay do'st aytay do'st shudir so'zim omonat aytay do'st aytay do'st sen do'st bo'lsa bir tavaktan hoş ise o'sib bag'ir tosh bo'lsa qanday do'st qanday do'st o'sib bag'ir tosh bo'lsa qanday do'st yaramaydi koringa shunday do'st aldoqchi nomard insonlardan do'stman deb yurgan ilonlardan payt poylab chaqar chayonlardan panohingda asra xudoyim aldoqchi nomard insonlardan do'stman deb yurgan ilonlardan bayt boylab chaqar chayonlardan panohingda asra xudoyim o'zing asra asra yomondan o'zing asra nohaq jazodan odam shaklidagi shaytondan panohingda asra xudoyim odam shaklidagi shaytondan panohingda asra xudoyim boylik uchun yurgan do'stlardan boring uchun yurgan do'stlardan xiyonatkor yuzsiz bir yordan panohingda asra xudoyim xiyonatkor yuzsiz bir yordan panohingda asra xudoyim izini bir daromadimiz Her kuni bergin omadimiz Feyzini bir daromadimiz Har kuni bergin omadimiz Kechra qolgin omonatimiz Panohingda asra xudoyim kechroq qolgin omonatimiz panohingda asra xudoyim panohingda asra xudoyim voy asta emasda voy asta bunaqamasda odamlar insofni yo'lga qo'ylaring Salom bersa sekin astalik oling orasta Shakardan shirin bo'lsin so'zlaring Salom bersa sekin astalik oling orasta Shakardan shirin bo'lsin so'zlaring bir mayiz o'nga emas o'n mingga emas yuz mingga emas kerak bo'lsa millionlarga bo'llaring. boyliging ortib ketsa qo'llaring osmonga yetsa kambag'allar bilan bahamkorlaring boyliging ortib ketsa qo'llaring osmonga yetsa kambag'allar bilan bahamkorlaring shohmi gado baribir borar joyi go'radir farqi yo'qdir o'zimni past bo'ylari savdogar tarasidan xaridor pul orasidan urib qolishlaring axir qo'ylaring savdogar tarozidan xaridor pul orasidan urib qolishlaring axir qo'ylaring uyda turib xo'jayin bor shundayin betayin ko'cha ko'chadan er izlagan ayollar ko'p aymoqda kun sayin qaysi birini aytayin o'z yoriga xiyonatkor ayollar ko'p aymoqda kun sayin qaysi birini aytayin o'z yoriga xiyonatkor ayollar voy asta bunaqa masta voy asta bunaqa masta odamlar insofni yo'lga qo'ylaring salom bersa sekin asta yo'ling yorrasta shakardan shirin bo'lsin so'zlaring salom bersa sekin asta yo'ling yorrasta shakardan shirin bo'lsin so'zlaring shakardan shirin bo'lsin so'zlaring barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz